olarkari Jano Andreok argi eta ozen esaten diegu. Jarraituko dugu zuen jarrera salatzen. Konpon bideak orain. de los bancos. Aspalditik hemen gabiltza pensionistak geren eh, eskubideak defendatzen gehien bat geren soldata eta berak merezi dituzten zerbitzuak, adibidez bankoetxeak eskaintzen dituzten zerbitzuak gerota murritzagoak direlakot. Diruaren oso importantea da, zerengatik urteak, urteak eta urteak borrokatu harituta gero, Lortu genituen zenbait eskubide baita jornalak mantentzea bizitza biziaren kostua dabilen neurri berberean, ez? Hoi izan da urte eta mai hori dela berroi urte hasita e, beti izan dugun aldarrik bat eta gaur e, konturatzen gara ari direla murriztu nahirik, kanden urtean eguneko iru alaua murriztu ziguten, aurten behar bada bo seia egin nahi digute, eta bueno, karo, hau ezin dugu guketxit, ezin gara loak hartu ere, zerengatik guk ez, ez bali medu gure soka gure aldera tenkatzen, ber, gertatzen zaiguna da, mu, beraie bere aldera tiratzen dutela. Banketxea! Lapurra! Banketxea! Lapurra! Banketxea! Banketxea! Lapurra! Banketxea! Lapurra! Gaur hemen, mugimendu berri bat egin dugu, udal eta kontzejoen eremura etorri gara, pues bueno, beraien laguntza eta babesare eskatzeko eta bueno, pues aldarrikatzeko beraien beraien aurrean guk gure eskubideak behar ditugula, guk gure jornala mantendu behar dugula, gure jornalaren kalitatea mantendu egin behar dugula eta hemen gabiltza eta hemen izango gara. Badakigu pensionistak ez garela e, errodun nagusiak edo arduradun nagusiak gai unen inguruan. Hor daude sindikatuak, baina bueno, beraiek bere aldetik mugitu daitezela, baina beraien laguntzare gehiago balitz guk eskertuko genuke. Hor segituko dugu dena den burru begarri, adarrikapen asko ditugu, eta horiek mantendu behar ditugu, ditugun eskubideak mantendu eta ez ditugunak haunditu eta sakondu.